Oh, yeah, oh, yeah. I must be dreaming. Must be street dream. Time, time, time, yeah, yeah. I'm really dreaming. Now I know, I know, Mix it up. Mix it up. What you doing here? Exact. Exact. Two, three, four, four.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 Denk, Denk niet, het is, niet van, mij. Nee, nee jij, er ook bij. En, en, daarom, en, zou ik zeggen, stel, jij nog niet overtuigd dat jullie dat goed moeten doen, aan missing.